今年は残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響により花笠祭りは中止となりましたパレードはご覧いただけませんが少しでも花笠祭りの雰囲気を感じていただきたく本日は華やかな成長花笠踊りを花笠舞踊団の皆さんよりそして民族文化サークルよもやま会の皆さんにより披露していただきます 花笠舞子の音で踊りにダイナミックに花を添えていただきますもしよろしければ手拍子などで賑やかに参加いただければと存じますそれでは皆様短い時間ではございますがどうぞお楽しみください山形のお祭り花笠祭り花笠